Sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng pag-aaruga, sa lahat ng pagmamahal, tunay na walang makakapantay sa iyo. Maligayang araw ng mga inay.